من صلى أربعين يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة بران سيابا ين صلاة أمبت بولهاري تدا ترلباس تكبيرة الإحرام تدا ترتنقال Imam Allahu Akbar dia sudah standby Allahu Akbar. Selama berapa hari? 40 hari. Berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan dan hal ini orang munafik tidak bisa makanya saya suruh mendorong jamaah kalau mau tahu dirinya mu'min atau munafik kira-kira gimana posisinya salat khususnya takbiratul ihram suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk nah, beda yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal Tak mungkin sama di sisi Allah wallahi beda Allah maha adil